Это передовые позиции подразделения «Восток» на трассе, ведущей из э, Красноармейска в Донецк, проходящей через Пески. Там в километре находятся позиции э, украинских, э, украинской армии. У нас относительно тихо, спокойно. Реагируем на птичек. Ну, аккуратней там! Ну, блядь, разрывы туда. Все, понеслась. АГС, а пацаны! АГС. Сейчас прилетит, наверное, э, снова АГС. Да, все так правее. там не пахнет. Вот он, глянь. Федорович. Да, да, да. Ларин. Я прям видел, как он взрывается. По зеленке ее обложили. Федорович, нормально? Нормально. Плюс. Ну конечно по нам, а куда? Я ж тебе у них пристрелено все. Передавай на связи. Вот это танчик сейчас едет. Вот он. Видите, да, это похоже по звуку. Да, это танк. Это танк. Сейчас, если он еще будет с кочегарки работать... Подожди, смотри, смотри, а чем они хуярят? Это АГС, блин. Это АГС, это просто сера. Да. Рутанчик, сера. Ты посмотри, как дым уходит. Оп, опять крупный, мотор ПТР. База передалась, блок, который не прибыли остальные прикроет, прикроют. Вы уходите. Это уже низко. Они а АГС, звук залп АГС прикрывает стрелку. Кстати, да. Это точное замечание. Только что рядом с нами положили снаряды АГС. Продолжает работать БТР украинских военных. Вот так вот здесь каждый день пацаны. Причем явно не хватает бронежилетов. Я здесь самый защищенный получаюсь. Надо будет сюда наладить поставки. Феник у нас получилось, бараку. В нашем направлении стрелковая РПГ. Да, Леонид Федорович. Зачем? Же седина, Сейчас у них в этом доме глазок нету. Нет, это домик уже весь не прощупан. Украинская армия ведет э, беспокоящий огонь из стрелкового оружия СГСов, да? АГС, ПК. залп миномет. С их стороны, да? Ну, конечно. Вот только что мы слышали минометные залпы. Ой-ой-ой, еще и на молнии. А можно два экземпляра? А я вам стишочек расскажу на камеру. Я узнал, что у меня есть огромная семья. И травинка, и лесок. В поле каждый колосок речка, небо голубое, это все мое, родное. Всех на свете люблю я, это родина моя, потому и воюю. Родине маме привет. России, естественно. Прям как по мне шито. Ой-ой-ой-ой. У меня сегодня, походу, день рождения. Подарки. Ну что, фильм всем. Это большое, огромное, искреннее человеческое спасибо. Очень нуждались, как раз вовремя. суровые испытания гуманитарной помощи. Это сепаратист, блядь. <laughs> Там с собой любуешься.